Kim ulan bu kaplamalar? Sen kimin köpeğisin? Sen tavayı yemi hak etmedin mi şimdi sen tavayı? hadi yemedin Çıkma ya. Gel buraya Yalla abi yalla yalla yalla. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Yol al. ne buraya gel. Gel lan buraya. Seni bulacağım oğlum. Allah oradan araba geliyor. Kaç kaç seni bulacağım. Nereye gidin lan? Canım bir. Hadi. Hadi çıkın lan. Kütlese bir. Ya dur lan. Çık Refire. Çıkmadı. Baygını bitireyim de. Sıkın baygına da çık. Çık çık çık çık çık çık çık çık. Ah çık. Bu da nak. Diğeri baygını mı kaldırıyor? Ne yapıyor? Şöyle bir bakalım. Kardeşlerime vereyim. Kazımsız iyi gelin. Ya da aç ağzını. He? Ben atayım. Biri orada galiba. Bobo. <laughs> işte bu kadar. Face to face gelin ulan Ne olur kalkayım, ne olur kalkayım. Kalkayım ne olur Bana kalkayım, bak. kalkayım, kalkayım hepiniz yedim. Hop, kuzgun spor bir canla gitti. Sıkma lan ulan her yerden mermi geliyor. Öyle mi? Cana bastık. Tamam. Çıkma çıkma dışarıda. Çıkma çıkma çıkma. Bir tane nak var. Ziyade uyar beni oğlum. Güzel çıkma. Kaplamanın kadar iyi. Kafana kırdım seni. Şerefsiz. Neredesin? Bu neredesin? Geber. Geber. Finish bu kadar. Kaldı dört kişi. Git sen lan patronun kimse o gelsin buraya. Gel ulan. Gel. Sen yeni misin? Aferin. Yabancılarla konuşma böyle.